哎，你不是日文很强吗？老师说下礼拜要考礼拜四日文的由来，考试的内容是为什么礼拜四是魔窟右笔呢？该不会是因为木有四笔画吧？ <laughs> 木有四笔画只是江湖上的一个说法，还有一个说法是，在蘑菇村，每个人到了十八岁之后，都会被叫招到一个成功林的地方，而我们的主角阿木也不例外。到了成功林之后，一定要练习的必杀技，刺枪术，不是纸枪。 而是这个刺枪，而且武器只能是笔，尔还要站哨跑三千公尺。等一下，我怎么讲着讲着就湿了眼光？经过了一年之后，牧哥的刺枪术已经到了超刺的境界。你问有多刺？大概这么刺吧。回到蘑菇村之后，发现了爷爷的儿子的老婆的大儿子，呃，简单的说就是我哥哥，倒在了家中。到底是谁干的？ 我看到犯人了，他戴着一顶帽子，还穿着黑色的连帽 T 啊！我马上去查。调查局局长，我想要请你帮我调查一个人，那个人戴着一顶帽子，还身穿黑色连帽 T。稍等我一下，马上调查。 <laughs> 靠，本在缠小朋友，不能播了，抱歉。初步推断，犯人是杀手火哥。 犯罪手法是爆菊，你一定要谨慎小心啊！还有这个，这是他常出没的地点，就拿给你了。真是太谢谢你了，我一定会打败他的。切，你就是杀手火哥吧？我们认识吗？原来你是蘑菇村的人啊！那里的人吃香素真的是蛮厉害的。 我哥哥的菊花是你抱的吧？我这一生抱了这么多菊花，谁知道你说谁啊？废话少说，纳命来！啊！看屁哦， 果然还是职业杀手厉害啊！你们蘑菇村的人也不赖啊，只是你们少了对菊花的热忱啊！我的菊花就交给你了。大家听了蘑菇村阿木的故事之后。 就把大战的新骑士取名为蘑菇右比，而为了纪念阿木，就把蘑菇村的蘑菇改成为木，这就是蘑菇右比的由来。这样你懂了吗？哦，原来如此，我知道了。嘎，别挡了。